हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं नीरज कुमार प्राइम जहां पर मैं बताऊंगा कुछ बेसिक म्यूजिक थ्योरी और कुछ म्यूजिक इतिहास के बारे में और कवर करूंगा कुछ बेसिक सिंगिंग ट्यूटोरियल जिसमें इंडियन क्लासिक और वेस्टर्न क्लासिक दोनों अलग अलग दिनों में या सीजन में देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ फैक्ट्स और फिगर जाहिर है वो भी म्यूजिक के बारे में ही होगा मैं हूँ नीरज कुमार तो किस बात की देरी शुरू करते हैं हेलो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक आसान तरीका जो मैंने ढूंढ निकाला है सारे गमा पधनिसा या डोरेमिफा सोला टीडो को खोजने का जो कि आप दुनिया के किसी भी harmonium grand piano electronic keyboard में उनके की पैटर्न को फॉलो करके बजा सकते हैं जैसे कि इन सभी इंस्ट्रूमेंट के की पैटर्न सेम ही होते हैं इसके बाद आपको न किसी से पूछने की जरूरत है और न ही कंफ्यूज होने की जरूरत है ये सबसे अच्छा और आसान मेथड है मेरे जानकारी के हिसाब से पर शुरू में थोड़ा समझने में मेहनत लग सकता है मैंने किसी को भी अभी तक यह मेथड इंटरनेट पे यूज करते हुए ये बताते हुए नहीं देखा है है ये वो पारंपरिक तरीका नहीं है जो कि आपको इंस्टीट्यूट या क्लास में सिखाया जाता है पर हाँ ये आसान तरीका है अगर आप इसे 10 मिनट के लिए ध्यान देते हैं तो आप सारे गमा सा और डोरे मिफा सोलह टीडियो को किसी भी की ऐसी ढूंढ के बजा सकते हैं मेरी बात आरोप विश्वास नहीं होता तो खुद ही आप चेक कर लीजिए आपको ज्यादा बोर न करके चलिए इस मेथड पे चलते हैं अगर आपको डाउट आता है तो मेरा episode one what is octave और सप्तक का वीडियो देख लेना ठीक है जैसे की हम जानते हैं की सप्तक या ऑक्टिव में बारह की होते हैं और हम तेरहवीं की साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए बजाते हैं होते हैं और इस तरीके से पूरे तेरह की होते हैं तो हम इन तेरह की को 606 में डिवाइड कर देंगे आपको चार नंबर याद रखना है पहला तीसरा पांचवा छठा और इस पैटर्न को दो बार बजाना है या फॉलो करना है आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है 606 पहला तीसरा पांचवा छठा जब आपका 606 का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है जो कि है one two three four five six zero one two three four five six तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर दो ग्रुप में डिवाइड है सिक्स सिक्स के तो इसके अंदर जो दूसरे ग्रुप का सिक्स नंबर है वो फिर से वन हो जाता है एक बार आपने कंप्लीट कर लिया साइकिल तो यानी कि one two three four five six zero one two three four five six यहाँ पे जो छठा नंबर आया सिक्स नंबर आया जैसे कंप्लीट हो गया तो आगे अगर आपको कंटिन्यू बजाना है तो ये six number as a one हो जाता है आगे के ऑक्टिव के लिए जब मैं बताऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये तभी अप्लाई करना है जब आपको कंटिन्यू नेक्स्ट ऑक्टेव में बजाना है नहीं तो यही पैटर्न रहेगा जैसे कि एक ऑक्टेव ही बजाना है तो यदि आप सफेद एक को पहली की मानते हैं तो ये पैटर्न आपके सामने आएगा one two three four five six zero one two three four five six तो मुझे लगता है कि आप थर्ड पॉइंट भी समझ गए होंगे इस डायग्राम को देखकर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सेकंड ग्रुप का सिक्स की है वो फर्स्ट हो जाता है यदि आप सेम स्केल में सा से सा बजाना चाहते हैं आगे अब पहले डायग्राम में उनके स्वरों का पैटर्न देखिए सारे गामा पधनी सा का पैटर्न या डोरेमीफा सोला टीडो का पैटर्न आप देख सकते हैं कि कैसे स्वरों का साइकिल रिपीट हो रहा है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यदि आपको थोड़ा और समय चाहिए अब दूसरे डायग्राम को देखें यहाँ आप देख सकते हैं जो दूसरा point one two three four five six का जो मैंने बताया था वो उजागर हो रहा है मैं चाहता हूँ जो नंबर आप देख रहे हैं इस समय नंबरों के नीचे जो स्वर दिए गए हैं आप उन्हें देखें जो पहला ग्रुप है पहला तीसरा पांचवा छठा वो सारे गम या डोरेमिफा को उजागर कर रहा है उसके बाद आता है जीरो जिसे हम छोड़ देते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि हम इसे काउंट नहीं करेंगे और उसके बाद हम फिर से पहला तीसरा पांचवा और छठा काउंट करेंगे जो कि बाकी बचे हुए स्वरों को पूरा कर देता है पधनिसा यह सोलह टीडो और इस तरीके से हम पूरे स्वर को प्राप्त करके साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं जो कि यह सारे गामा पधनिसा यह डोरी मिफा सोलह टीडो यदि आप आगे सेम स्किल में अगले वाले सप्तक में बढ़ना चाहते हैं तो आपको सिक्स की जो छठवी की है उसे पहले की कंसिडर करके सेम पैटर्न फॉलो करना है सिक्स जीरो सिक्स का मैं आशा करता हूँ अब तक आपको सब समझ में आया होगा अगर नहीं तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है जब हम आगे बारह प्रश्नों का हल करेंगे तो अंत में आपको समझ आ ही जाएगा जाहिर सी बात है कि बारह प्रश्नों के उत्तर में बताऊंगा पर पहले आप खुद ट्राई करेंगे प्रत्येक प्रश्न के साथ आपका समय अगले वाले प्रश्न में थोड़ा कम होता जाएगा और अंत में आपके अंदर इतनी समझदारी आ चुकी रहेगी की हारमोनियम ग्रैंड पियानो या इलेक्ट्रॉनिक की में किसी भी की ऐसी आप सारे गम पधनिसा या डोरेमिफा सोला टीडो को बजा सकते हैं आप किसी भी की में स्वर ढूंढने में सक्षम होंगे लेट्स बिगिन द क्वेश्चन मैं सफेद एक की से शुरू करूंगा और एक एक करके आगे बढ़ते जाऊंगा मेरा एक विनम्र निवेदन है यदि आप सच में सीखना चाहते हैं तो प्लीज पूरे वीडियो को देखें क्योंकि हर प्रश्न बिल्कुल नया रहेगा बेस्ट ऑफ लक तो शुरू करते हैं इस समय आप अपने सामने काले और सफेद की देख रहे हैं जिसमें मंद्र सप्तक और तार सप्तक के पूरे की हैं जिनकी शुरुआत और अंत C3 से C4 और C4 से C5 तक है सफेद है क्या आप मुझे बता सकते हैं की मंद्र सप्तक में सफेद एक कौन सी की है तो ये वाली की है सफेद एक इसे हम एक काउंट करेंगे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके बाद तीसरी की कौन सी है ये वाली है कौन सी पांचवी की है ये वाली है कौन सी छठवी की है ये वाली है अच्छा 606 की साइकिल में हमने पहले सिक्स की के ग्रुप को खत्म कर दिया है अब आता है अगला की जिसे हम जीरो कंसीडर करेंगे तो इसे हम छोड़ देंगे या कह सकते हैं नहीं काउंट करेंगे इसकी को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे अगले की से तो दूसरी बार भी हम सेम चीज करेंगे तो यह हमारा पहला की है अगर ये पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा होगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छठवा की रहेगा ये वाला वाओ हमने कर दिखाया बढ़िया है सारे गामा सा या डोरे पास सोला टीडो और इसे सी मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है आशा करता हूँ आपको थोड़ा आइडिया आ गया रहेगा अब हम अपने अगली की, की तरफ बढ़ेंगे आप आसानी से कह सकते हैं की अगली की सफेद एक के बाद काली एक है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं काली एक क्या मुझे बता सकते हैं की मंद्र सप्तक में काली एक कौन सी की है तो ये वाली की है काली एक इसे हम एक काउंट करेंगे क्या मुझे बता सकते हैं इसके बाद तीसरी की कौन सी है ये वाली कौन सी पांचवी की है ये वाली कौन सी छठवी की है ये वाली है अच्छा 606 की साइकिल में हमने पहले 6 की के ग्रुप को खत्म कर दिया है अब आता है अगला की जिसे हम जीरो कंसिडर करेंगे तो इसे हम छोड़ देंगे या कह सकते हैं नहीं काउंट करेंगे इस की को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे अगले की से तो दूसरी बार भी हम सेम चीज करेंगे तो यह हमारा पहला की है अगर ये पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा होगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छठवा की रहेगा ये वाला वाओ फिर से हमने एक बार पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया बढ़िया ये है सारे अपा धनीसा डोरे मिफा सॉलिड और इसे शार्प मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया रहेगा अब हम अपने अगले की तरफ बढ़ेंगे आप आसानी से कह सकते हैं कि अगले की काली एक के बाद सफेद दो है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सफेद दो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मंद्र सप्तक में सफेद दो की कौन सी है ये वाली ये की सफेद दो है इसे हम एक काउंट करेंगे क्या मुझे बता सकते हैं इसके बाद तीसरी की कौन सी है ये वाली कौन सी पांचवी की है ये वाली कौन सी छठवी की है ये वाली अच्छा 606 की साइकिल में हमने पहले सिक्स की के ग्रुप को खत्म कर दिया है अब आता है अगला की जिसे हम जीरो कंसिडर करेंगे तो इसे हम छोड़ देंगे या कह सकते हैं नहीं काउंट करेंगे इसकी को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे अगले की से तो दूसरी बार भी हम सेम चीज करेंगे तो यह हमारा पहला की है अगर ये पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा होगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छठवा की रहेगा ये वाला वाह और एक बार फिर से हमने जो है साइकिल कंप्लीट कर लिया सारे गामा पाधनीसा तोरे मिफा सोला टीडो इसे बी मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है ठीक है आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा आप समझ में आने लगा होगा अब हम अपने अगले की की तरफ बढ़ेंगे आप आसानी से कह सकते हैं कि अगले की सफेद दो के बाद काली दो है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं काली दो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मंद्र सप्तक में काली दो कौन सी है तो ये वाली की है इसे हम एक काउंट करेंगे क्या मुझे बता सकते हैं इसके बाद तीसरी की कौन सी है ये वाली कौन सी पांचवी की है ये वाली कौन सी छठवी की है ये वाली अच्छा तो 606 की साइकिल में हमने पहले 6K के ग्रुप को खत्म कर लिया अब आती है अगले की की जिसे हम जीरो कंसिडर करेंगे या काउंट नहीं करेंगे इसके बाद इसे छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे अगले की से तो दूसरी बार भी सेम चीज रिपीट करेंगे तो ये हमारा पहला की है अगर ये हमारा पहला की है तो इस हिसाब से तीसरा की कौन सा है ये वाला कौन सा पांचवा की है ये वाला कौन सा छठवा की है ये वाला क्या बात है और इस ढंग से हमने जो है साइकिल कंप्लीट कर लिया ये है सारे गामा सा या डोरे मिफा सोला टीडो इसे डी शार्प मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है आशा करता हूँ अब ये चीजें थोड़ी आसान होने लगी होंगी अब हम अपने अगली की, की तरफ बढ़ेंगे आप आसानी से कह सकते हैं कि काली दो के बाद जो अगली की है वो है सफेद तीन चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सफेद तीन क्या मुझे बता सकते हैं की मंद्र सप्तम में सफेद तीन की कौन सी है ये वाले की है इसे हम एक काउंट करेंगे क्या मुझे बता सकते हैं कि इसके बाद तीसरी की कौन सी है ये वाली कौन सी पांचवी की है ये वाली कौन सी छठवी की है ये वाली अच्छा 606 के साइकिल में हमने पहले सिक्स की के ग्रुप को खत्म कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम जीरो कंसिडर करेंगे या काउंट नहीं करेंगे इसकी को छोड़ने के बाद फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे अगले की से तो दूसरी बार भी सेम चीज करेंगे तो ये हमारा पहला की अगर ये हमारा पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा रहेगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छठा की रहेगा ये वाला इस तरीके से हमने फिर से एक बार साइकिल कंप्लीट कर लिया क्या बात है सारे गामा धनीसा या डोरे फासोला टीडो इसे ई मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है आशा करता हूँ की अब आपको समझ में आ रहा होगा अब हम अपने अगली की तरफ बढ़ेंगे आप आसानी ऐसी कह सकते हैं की अगली की सफेद तीन के बाद सफेद चार है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सफेद चार की आप मुझे बता सकते हैं की मंद्र सप्तक में सफेद चार की कौन सी है तो ये वाली है सफेद चार इसे हम एक काउंट करेंगे क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर ये पहली की है तो तीसरी की कौन सी होगी ये वाली कौन सी पांचवी की होगी ये वाली कौन सी छठवी की होगी ये वाली अच्छा तो 606 के साइकिल में हमने पहले सिक्स की का ग्रुप खत्म कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम जीरो कंसिडर करेंगे ये काउंट नहीं करेंगे इस की को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे दूसरी बार भी सेम चीज करेंगे तो ये हमारा पहला की अगर ये पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा रहेगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छठा की रहेगा ये वाला क्या बात हमने फिर से कर दिखाया सारे गामा सा ये डोरेमिफा सोलाटीडो इसे एफ मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है आशा करता हूं कि आप फ्लो के साथ चल रहे होंगे अब अच्छा क्या मुझे बता सकते हैं कि सफेद चार के बाद अगली की कौन सी है आप आसानी से बता सकते हैं कि सफेद चार के बाद काली तीन है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं काली तीन की मुझे लगता है कि अभी तक आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि पहला तीसरा पांचवा छठा एक की छोड़ के पहला तीसरा पांचवा छठा और इस ढंग से आपकी साइकिल कम्प्लीट हो जाती है खुद को थोड़ा और टेस्ट करना चाहते हैं तो आप बाकी के क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं भरोसा करें थोड़ा अभ्यास और हो जाएगा तो आप और आसानी से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सारे गमा ऐसी ढूंढ सकते हैं चाहे वो piano harmonium electronic electronic keyboard क्यों ना हो यदि आप बोर हो गए हैं तो वीडियो के लास्ट पार्ट को मिस मत करना मैंने वेस्टर्न क्लासिकल मेथड भी बताया है ठीक है तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं काली तीन क्या मुझे बता सकते हैं कि मंदिर सप्तक में काली तीन की कौन सी है ये वाली तो इसे हम एक काउंट करेंगे तो इसके बाद तीसरी की कौन सी रहेगी ये वाली पांचवी की कौन सी रहेगी ये वाली छठवी की कौन सी रहेगी ये वाली अच्छा तो 606 के साइकिल में हमने पहली सिक्स की का ग्रुप खत्म कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम जीरो कंसिडर करेंगे ये काउंट नहीं करेंगे इस की को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे दूसरी बार भी सेम चीज करेंगे तो ये हमारा पहला की अगर ये पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा रहेगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छठा की रहेगा ये वाला वाओ एक बार फिर कंप्लीट कर दिया ये है सारे गमा या डोरमिफा सोलाटिडो टीडो इसे एफ शार्प मेजर स्केल भी कहा जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है आशा करता हूँ कि अब आप स्मूथली फॉलो कर रहे होंगे अगर हम अपने अगली की, की तरफ देखेंगे आप आसानी से कह सकते हैं कि अगली की काली तीन के बाद सफेद पाँच है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सफेद पाँच क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस मंद्र सप्तक में सफेद पाँच की कौन सी है ये वाली इसे हम एक काउंट करेंगे क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर ये पहली की है तो तीसरी की कौन सी होगी ये वाली कौन सी पांचवी की होगी ये वाली कौन सी छठवी की होगी ये वाली अच्छा तो 606 के साइकिल में हमने पहली सिक्स की का ग्रुप खत्म कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम जीरो कंसिडर करेंगे ये काउंट नहीं करेंगे इस की को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे दूसरी बार भी सेम चीज करेंगे तो ये हमारा पहला की अगर ये पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा रहेगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छठा की रहेगा ये वाला क्या बात हमने फिर से कर दिखाया सारे गामा पधनी सा ये डोरेमिफा सोलाटीडो और इसे जी मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है अब हम अपने अगले की, तरफ बढ़ेंगे आप आसानी से कह सकते हैं अगले की सफेद पाँच के बाद काली चार है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं काली चार क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मंदिर सप्तक में काली चार कौन सी की है ये वाले की है इसे हम एक काउंट करेंगे क्या मुझे बता सकते हैं कि इसके बाद तीसरी की कौन सी है ये वाली कौन सी पांचवी की है ये वाली कौन सी छठवी की है ये वाली अच्छा 606 के साइकिल में हमने पहले सिक्स की के ग्रुप को खत्म कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम जीरो कंसिडर करेंगे या काउंट नहीं करेंगे इसकी को छोड़ने के बाद फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे अगले की से तो दूसरी बार भी सेम चीज करेंगे तो ये हमारा पहला की अगर ये हमारा पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा रहेगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छठा की रहेगा ये वाला इस तरीके से हमने फिर से एक बार साइकिल कंप्लीट कर लिया सारे गामा पाधनीसा या डोरेमी फासोला और इसे जी शार्प मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है इनकी के कॉम्बिनेशन को और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है आशा करता हूँ अब आप काफी अच्छे समझ रहे होंगे अब हम अपने अगले की, की तरफ बढ़ेंगे आप आसानी से कह सकते हैं कि अगले की काली चार के बाद सफेद छह है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सफेद छह की क्या मुझे बता सकते हैं की मंदिर सप्तक में सफेद छी कौन सी की है ये वाले इसे हम एक काउंट करेंगे क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर ये पहली की है तो तीसरी की कौन सी होगी ये वाली कौन सी पांचवी की होगी ये वाली कौन सी छठवी की होगी ये वाली अच्छा तो 606 के साइकिल में हमने पहले 6 की का ग्रुप खत्म कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम जीरो कंसिडर करेंगे ये काउंट नहीं करेंगे इस की को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे दूसरी बार भी सेम चीज करेंगे तो ये हमारा पहला की अगर ये पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा रहेगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छठा की रहेगा ये वाला हमने फिर से कर दिखाया सारे गामा पधनी सा ये डोरेमिफा टीडो और इसे ए मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है अब हम अगली की, तरफ बढ़ेंगे आप आसानी से बता सकते हैं सफेद छह के बाद नेक्स्ट की जो है वो काली पाँच है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं काली पाँच काली पाँच क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मंदिर सप्तक में काली पाँच कौन सी की है ये वाली इसे हम एक काउंट करेंगे क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर ये पहली की है तो तीसरी की कौन सी होगी ये वाली कौन सी पांचवी की होगी ये वाली कौन सी छठवी की होगी ये वाली अच्छा तो 606 के साइकिल में हमने पहली सिक्स की का ग्रुप खत्म कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम जीरो कंसिडर करेंगे या काउंट नहीं करेंगे इस की को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे दूसरी बार भी सेम चीज करेंगे तो ये हमारा पहला की अगर ये पहला की है तो इसके हिसाब ऐसी तीसरा की कौन सा रहेगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छठा की रहेगा ये वाला हमने फिर से कर दिखाया सारे गामा पधनी सा ये डोरेमिफा टीडो और इसे ए शार्प मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है अब हम अगली की, की तरफ बढ़ेंगे आप आसानी से कह सकते हैं अगली की काली पांच के बाद सफेद सात है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सफेद सात की सफेद सात क्या मुझे बता सकते हैं कि मंद्र सप्तक में सफेद सात की कौन सी है ये वाली इसे हम एक काउंट करेंगे क्या मुझे बता सकते हैं अगर ये पहली की है तो तीसरी की कौन सी होगी ये वाली कौन सी पांचवी की होगी ये वाली कौन सी छठवी की होगी ये वाली अच्छा तो 606 के साइकिल में हमने पहली सिक्स की का ग्रुप खत्म कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम जीरो कंसिडर करेंगे ये काउंट नहीं करेंगे इस की को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे दूसरी बार भी सेम चीज करेंगे तो ये हमारा पहला की अगर ये पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा रहेगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छठा की रहेगा ये वाला हमने फिर से कर दिखाया सारे गामा सा ये डोरेमिफा सोला टीडो इसे बी मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है अब हम अगली की की तरफ बढ़ेंगे आप आसानी से कह सकते हैं कि अगली की सफेद सात के बाद सफेद एक है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सफेद एक की और इस तरह से सेम सीक्वेंस में हम फिर से पहुंच जाते हैं अगले सप्तक के जो कि है सी मेजर स्केल अब आप वीडियो को वापस से रिटर्न प्ले कर सकते हैं और सेम पैटर्न फॉलो होगा जो कि सी मेजर से लेके अभी तक फॉलो हुआ है सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा पहला तीसरा पांचवा छठा फिर से एक छोड़ दे पहला तीसरा पांचवा छठा और काम खत्म हो गया दोस्तों इस मैथ मेथड का प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इसको उल्टा फॉलो करेंगे आपको स्वरों की श्रृंखला उल्टी मिलेंगी मेरा मतलब है छठवा पांचवा तीसरा पहला एक छोड़ दे छठवा पांचवा तीसरा पहला और आपको सानी धब्बा मगरेसा या डोटीला सोफामी रेडो मिल जाएगा जो इस मेथड को एकदम फ्लॉलेस बनाता है तो अब आपको पता है कि कितना आसान है पहला तीसरा पांचवा छठा एक की छोड़ दे पहला तीसरा पांचवा छठा और बात खत्म चलिए देखते हैं की वेस्टर्न क्लासिकल में कैसा पैटर्न फॉलो होता है वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में दो की के अंतर के बीच बीच को हाफ स्टेप कहा जाता है उदाहरण के तौर पर यदि आपको हाफ स्टेप ऊपर या नीचे बजाने के लिए कहा जाता है तो आप सामान्य तौर से की नीचे या ऊपर बजाएं उस जगह से जहां से आप किक बजा रहे हैं जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है तीन की या नोट के डिफरेंस को होल स्टेप कहते हैं उदाहरण के तौर पर यदि आपको होल स्टेप या एक होल स्टेप नीचे या ऊपर बजाने के लिए कहा जाए तो सामान्य तौर से दो की ऊपर या नीचे बजाइए उस जगह से जहाँ से आप बजा रहे हैं जैसे डायग्राम में दिखाया गया है ये मेथड किसी भी की पे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं ये सिर्फ म्यूजिक की भाषा है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि इस मेथड के हिसाब से यदि आप सारेगामा या दोरे मिफा सोला टीडो को पता लगाना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा whole step whole step half step whole step whole step whole step half step या W W H W W W H और नहीं तो पहला तीसरा पांचवा छठा एक छोड़ दे पहला तीसरा पांचवा छठा ये यूज कीजिए आपको दोनों मेथड पता है आशा करता हूँ की वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप आपने अच्छे से सीखा होगा यदि आपके पास पियानो हारमोनियम इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड नहीं है तो आप फिर भी नोटेशन प्ले कर सकते हैं और गाने का अभ्यास भी कर सकते हैं और अपने गले की आवाज का रेंज भी पता लगा सकते हैं क्योंकि सात सुरों को किसी भी की से प्ले कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐप पियानो या हारमोनियम का डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में और अपने आप को चेक कर लीजिए कि कितना आपने सीखा है और मुझे बताइए कि कौन सा मेथड आपको इजी लगता है पहला ये दूसरा दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार दोस्तों ये वीडियो उन लोग के साथ शेयर करें जो म्यूजिक म्यूजिक सीखना चाहते हैं बट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं बट उनका शेड्यूल इतना बिजी रहता है जॉब करते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है क्लास अटेंड करने के लिए और शेयर करते समय उन्हें भी यही बात कहिए कि वो भी आगे इसी तरीके से शेयर करें अच्छा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बाय